сүрөттө турган туюк чынжырдын бөлүгүнө кирх гофтун экинчи эрежесин колдонобуз алгач токтун багытын ар бир бөлүккө коебуз токтун багыты өз билгендей багытталды эгерде биз туура эмес багытын тандасак анда сандык мааниси минус болуп калат минус болгонунун себеби бул бөлүктө ток башка багытта өтүп жатат контурду айланып өтүү багытын тандайбыз айланып өтүү багыты сааттын жебесине каршы болсун андан соң токтун күчүн аныктоо үчүн кир экинчи эрежесин колдонолу R1 резисторунда чыңалуунун төмөндөшү оң ал эми R2 резисторунда терс анткени айланма багыты токтун багытына карама каршы чыңалуунун төмөндөшүн алгебралык суммада жазалы эми ал канчага барабар экенин карайлы биринчи булак токтун айланып өтүү багытын көздөйт демек эпсилон бир кошуу белгиси менен алабыз ал эми экинчи булак айланма контурга карама каршы багытта демек эпсилон экини минус белгиси менен алабыз